Товчхондоо ийм л зүйл болсон. Хүний бодол хязгааргүй. Чиний өдөөс орчод энэ дээр суучих гэжтэй. Найз нөхөд өөртөө орж иж болох хувааж бодож үзсэн. Цаг тийс. Амьдралын хэв маяг. Хүн дуугүй байхыг хүсдэгч дотроо өөр зүйл боддог бол яах вэ? Ажил хийх юм эсвэл архиа угаад ингэ явах юм уу? Анх юу юу гэж ажил дадлаа. Маркетингийн хэл захлуулна гэж хэлж хэд 2 жил борлуулалт явуулагдсан. Очиж чингүү эргүү амтантай нэг орон цэрэг тахтай яах вэ? хорвогийн хамгийн хэцүү ажил бол ааш муута, царай муута, хараа муута хүнд ихнэр хайх юм байна. Би тань дээр ажиллагаа явуулж чаддаг шүү зэрэглэнгүй заяа. Тий, тий, тий. 30 нас хүрэхтэй эхнэртэй болсон байх хэрэгтэй гэсэн шал тэнэг заалт байгаа даа хэвчээ. Тийм биш тий. Саагийн төрлийн хоёр амт ирчихч. Нөгөө урт хөлттэй согтуу хүн юм билээ. 100 мянган нам голууц мах авчдаг юм билээ. Хоёр одог жоохон хөлтөөс ингэж маяглаж яхаа. Гэрэлтэй батлуулчихвэ. Тэрийг библ мэдэндээ тий. Тий тэ. Огоос амир шитэмгийн юм чи. Одоо хатгаламж гэхлээрэ мөнгө тийм ээ. Өө яг хэдэн төгрөг үлдээсэн юм бол? Одоогийн ханшаар 400 сая төгрөг болсон байна. Яагаад юм эрэгтэй үед итгэр эрхийн уранд итгэж гэсэн ямар өнөө үгүй ээ. Сайн уу сарын юу үзээгээ.